呢個都唔知咩地方，四十年以嚟我都未嚟過。今日呢，就入嚟呢度睇一睇，究竟呢個係咩地方啦？咁咧而家咧，我就喺小西灣村呢個巴士站嗰度咧，就一路咧就向住我嘅目的地出發啦。 咁咧呢度咧就會途經一個地方叫做富欣花園，係啦，富欣花園。咁呢度咧一直行過去咧就係我要去嘅地方啦。 好行到嚟呢个位呢，就会见到我需要去嘅地方啦，就系南湾广场啦。咁喺呢个时候点样去呢？梗系唔系行楼梯啦，搭 lift 啦。 系啦，就喺呢度啦，我要去嘅地方。咁啊，喺巴士站行咗大概唔够十分钟啦，就会嚟到呢一间玩具铺啦。咁我哋睇下喺外围睇呢啲嘢都系密密麻麻嘅。咁啊，当然啊，我有我嘅目的啦，嚟呢度咁啊，睇下佢有啲咩得意嘢先。系啦，咁啊，有冇高达嘢呢？ 入去再睇，喺門口嗰度又睇下先。咦，系咪冇開嘅咧？其實，诶，我有啲擔心， <laughs> 有啲擔心喎，係咪冇開嘅咧？係啦，咁啊，佢係咁大嘅，咁咪好多嘢睇咁樣啦。會唔會冇開咧？老細會唔會去咗屙屎咧？ 呢啲系咩嘅咧？系啦，有冇高達咧？系啦，一隻半隻梗有嘅，一隻半隻梗有嘅，系啦。我覺得呢間嘢，即系佢都係收藏。 自己收藏自己中意嘅嘢居多啦。下先，咦呢个都几好喎，盘室而坐。再后边嗰只系咩嚟嘅咧？后边有一只青 B B 嘅青 B B 嘅嘢。咁咧，figure 就为主啦。咁啊可以睇到好多唔同嘅实物，都系相当唔错嘅一个地方嘅。 车车都有啦，如果大家中意车嘅话，今日亦都有少量呢啲啦。佢都同我一样，中意 F A 头喎。哇！呢只咁大只嘅？ 大隻喎呢只，貴咗喺度嘅，但唔知幾錢啦。仲有咩睇呢？應該仲有啲扭蛋賣啦。會唔會有餅卡賣咧？嗱，我哋去窺探下裏面係點樣嘅先。裏面係咁樣，密質質嘅。 睇嚟咧，我要等老细開咗個門先，咁先至可以入去睇下睇有啲乜嘢。其實今日咧，其實我係圍住。 p a t r 而嚟嘅，見到呢款阿洛斯華新力加呢，都係賣六百八十隻，咁佢係一比四嘅。咁啊，呢個就應該盒喺盒裏面啦。另外呢，佢亦都開咗一隻嘅。咁啊，但係反光啦，就比較難睇清楚。但係咁睇呢，都覺得相當唔錯。 系啦，如果大家咧以前冇買到嘅朋友咧，可以參考下呢一隻咯。咁佢個波裝位就即係核突咗少少啦，啊！咁但係即係以呢個咁嘅大细嚟講咧，都相當好嘅。不過睇下睇下嘅時候咧，就發現後边咧原來有隻好嘢喎。唔知大家有冇留意到啦？我就已經冇玩 SD 噶啦，咁所以咧啊，大家有興趣嘅咧可以過嚟呢度睇一睇。咁另外咧都有啲誒套裝啦。 系啊，诶，我就麻麻地嗰只异形嘅，因为爆晒汁又唔系爆得好靓咁样，咁啊佢应该如果配多个正常头咧，咁啊我就俾咗钱嘅啦，咁啊系啦，咁啊啊佢都有两只，有两套喺度，啊有需要咧就可以过嚟买啦，不过呢只啊我都唔好啦，太大只啦，摆唔落啦。 咁啱咧喺呢度見到另外一隻幾特別嘅跳戰士嘅，咁呢個咧又係一比四嘅 version 啦，咁係叫做 Big Red 嘅，係啦，叫 Big Red 嘅，咁咧誒佢如果冇記錯應該係有兩把誒東洋刀咁樣樣嘅，咁啊如果大家有興趣呢，就可以嚟睇一睇咯，Big Red，咁啊～ 但係呢，佢眼見啦，咁佢個盒就真係殘咗少少啦。咁啊，但係只要大家有愛呢，咁啊，其實都都我相信能夠接受嘅。咁啊，誒，原來佢亦都有好，即系 total 我見都有成三隻啊呢個阿諾舒华新力加嘅。咁啊，喺可能佢諗住升值啦，咁結果都冇啦。咁但係呢，我留意到呢條嘢，下边呢一條金鈴。 Deal company 嘅一條 banner 咁樣，會唔會賣嘅咧？呢條嘢，如果貼喺房嗰度，會唔會感覺良好呢？啊，一 n 咧，見到老細問下先。好喺個櫥窗嗰度咧，又發現咗另外一樣幾得意嘅嘢嘅，就係之前推出過一個景品咧，就係呢只高達再加呢個渣鼓。誒，實質上睇到實物我都覺得誒幾得意喎，幾唔錯喎。 咁啊，佢而家呢個擺設咧就擺歪咗啦。咁應該係即係面對面咁樣樣嘅。咁啊，但係佢就可能位置嘅關係啦。你睇下企嘅位都冇啊，要咁樣騎住兩個盒。咁啊，所以咧呢呢呢個都幾得意嘅，幾得意嘅。醜樣到極點啊！如果兩支誒雷射劍插住對眼，可能會更加好。咁啊，但係都幾得意嘅。如果作為一個擺設都唔錯嘅。咁啊，另外有一隻。 誒 SD 嘅騎士高達佢嗰度，咁啊都幾多嘢睇呢度，收收埋埋咁啊，跟住咧，其實咧佢店裏邊咧個情況咧，仲仲更加恐怖。呢度究竟有有幾多嘢收埋咗喺裏邊？而個老細又唔知道原來自己有嘅咧，咁啊可以再入去睇下。嗱，大家留意翻呢一隻咧，就係。 Robo 云嘅强人啦，咁佢呢嗰啲叫做诶 effect 嘅 accessories 咧，真系几靓嘅。咁但系呢，重点呢系诶你有打灯同冇打灯嘅效果其实系争好远嘅。咁所以大家如果系要同你啲玩具啊、高达啊、Robo 云去影相呢，真系打翻少少灯呢，你睇下嗰啲爆炸效果几咁通透嘅唔靓。系啦，咁啊大家咧就留意翻啦。 好难搞咗一大轮之后呢，咁啊呢间铺头终于开咗门啦，咁就可以带大家入去睇一睇啦。咁啊虽然佢地方好细啦，但系其实呢都何其壮观嘅，可以慢慢 p a n 俾大家睇一睇啦。咁啊同时都考下大家眼力啦，睇下有冇啲好嘢，大家可以见到而又啱嘅。咁你哋呢就自己过嚟睇一睇啦。佢哋其实啲货呢。 洞到去頂咁滯啊！咁啊，裏边咧我都發現咗有啲咧诶幾特別嘅嘢，而又出面咧基本上咧好難揾得到嘅。咁啊係啦，咁啊慢慢俾大家睇一睇啦。下边呢啲咧就唔俾大家睇噶啦。誒呢啲小妹妹啊嗰啲嘢咧我都唔係咁啱，係啦。咁啊大家可以睇一睇呢啲啦，有啲乜嘢啦。 好多其實其實條路就係得咁窄嘅啫，咁咧誒嗱老細就喺裏面收緊錢咁樣咯，咁啊呢邊牆又睇一睇啦，有啲拉打嘢啊，哇哇又又棟到去好高好高咁樣，啊沙窩啊拉打啊各樣嘢啦，基本上好多都有啦。 咁啊，當然有啲最新模型啦。咁但係，即係呢間玩具鋪呢，主打亦都唔係賣模型嘅。咁啊，多數都係 figure 啊，公仔咁樣樣嘅。咁啊，另外再行入少少啊，呢度有一大堆誒爆張陀螺。爆張陀螺就唔爆張啦。啊，我就冇乜興趣啦。好似俾人打劫完咁樣，爆張爆到好似咁樣樣。咁啊，呢度誒有啲 r o 雲。 我冇玩開啊，所以唔知好定唔好啊。咁啊，你哋自己就去睇下啦。呀，系啦，又有個老細啦。咁咧？ 呢度呢有盒餅卡啦，啱啱問咗老細啦，咁就呢度嘅價錢都相對非常公道。咁啊，如果你散裝買呢，都係講緊十蚊一包啦。咁如果你盒裝呢，就係一百八十蚊嘅。咁咧，如果大家有興趣呢，又可以行行開行埋，又過嚟呢度買兩包食下咁樣。咁啊，呢度呢埲牆呢，可能對老細嚟講係一個嘆息之場啊，我覺得。 咁然之後咧，拉打啊成啊咁樣，咁咧我我今日咧就誒冇帶矮盒嗰個套裝喺身啊。咁咧下次我翻去攞咧，咁咧我就會着翻個套裝，撳翻個掣咧捐入去呢一座山裏邊。老細呢度有一座山咧，裏邊應該收埋好多寶物嘅。咁啊，實在入唔到去啦。大家可以睇下個比例，老細同埋個比例呢座山嘅比例係點樣樣。咁咧啊，咁即係唔知點樣捐入去啦。譬如咧。 你可以睇一睇個修女啦，哇！睇下佢幾靚女，哇！幾靚女修女，个修女幾靚，咁啊係啦。另外仲有啲，哇！呢個好難睇到 Terminator 啦，咁啊，其實裏面仲有好多嘢嘅，咁啊，我相信誒老细都未必記得會有啲咩喺裏面啦。 <laughs> 咁啊係啦，咁啊呢度啊睇住咁多先系係啦，好啦，最後咧，我其實就係買咗。 呢一只 Predator 嘅系专登过嚟呢度买嘅，可以俾大家睇下里边系点样样啦。高呢只咧就系叫做高登，呢只咧就系叫做高登 Angel 啦。同苏一燒唔同，咁呢只咧就系黄黄地嘅，而且咧佢系可以有两个面罩戴啊，定系要换头啊，whatever 啦。呢只因为亦都几多配件下。 咁所以呢，誒值得擁有嘅。咁如果大家誒對呢只嘢都有興趣呢，咁啊可以嚟到呢一隻呢個地方嗰度睇一睇啦。因為我見到佢仲有貨嘅，仲有貨嘅。好，今日呢嘅旅程就係咁多先。咁啊，希望大家 like 段片啦，subscribe 我 channel 啦。多謝各位，拜拜。